Jajal eh, jajal. Dulne ngendi nek ngulone biasane kuwi? Etan kono. Iya, etan kono, etan kono ayo. Kok anu? Hei, keratan, Ki. Layangan. abot iki nek awak gerak ora kuat Kuat? Hah? Ndrao kerat ora kuat iki abot iki. Ora abot. Iki mumpung urung ditanduri ngulone mu enak iki. Bebola. Apa kuwi bola iki? Iki pisani pisan ya. Sakit dijajal iki. Guys, dijajal mumpul pra. Ana nang sawah ngene mdina ngene gede. Tes layangan apa iki? Bapangan. Tanggalan. Tuh lho, tanggalan iki lho kaya bapangan ngono. Опа! Дьяволы! Penting kayak di dijajal, saya akan dijajal lagi. Kok dengaran nih kayak rata enak angin Cecel, Dul. Angin gede. Wah, ya mumpul loh. Walah wer. <laughs> Kurang gedene sawangan piye kok wer ngono kuwi? Ganti rodok nih titik. Angin gede, angin gede. Ya tandur apa ini? Ayo dul, angin gede, angin gede. Wow. Mumpel ge nek kowe. Wah, pinter lah gawe layangan kae. Endak. Mumpel. Wes, mumpel san. Ada dikongetan terus kae. apa kui jenenge layan apa kui papangan ayo mulai lain loh ngendi kene ngulone toh men oh, kono. Biasanya mumpul berapa kuih? Lihat sawangnya ini, kaya anu ngono. Sawangnya lurus ngono, Pemuni mau nih Hmm? Oh, sawangnya jelok berdak nih, wong lurus. Oh, ngono. dandani kok. Layangane ra Eh, sawangane ora dunek to kuwi? Yo, ora dunek, tapi ora dunek. Eh, iya, wong lurus ngono kok ora banter kuwi. Ki biasane mung bae iki. Sapa sing gawe ngono iki? Sing gawe layangan iki sapa kuwi? Untuk bapakmu? bapakmu? Marion ra iso gawe Pak Marion. Ya iso lah. Tolongane. Lah kae helikopter kae sapa sing gawe? Wah. Lure karang Wah, oh, untuk Pak Marion dhewe sing gawe. jajan sih pues toca huetando. ¿no? Piye ki piye ki cita tulok nara ki? Boten. Kae mumpul dhewe kalau. Iya, lepas rendang lah kayak layangan. Hah? Eh? Piye kuwi tumbulne nang ora? Dilulune, dilulun, go balik, go balik. Dilulune. Tapi kae aneng lho, Kai. Dhuwur. Eh? Eh, waktu iki yo enak sih. Kayen dhuwur enak lho kuwi.